विजया दसैँको सम्पूर्ण हाम्रा दर्शक तथा श्रोताहरूमा मङ्गलमय शुभकामना छ अभिवादन छ आजको कविता मैले इन्दिरा छन्दमा तयार पारेको छु कविता मैले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ गजब छन् खुसी सर्व छन् बडा सहज भइ गए घर त सहज भई गए गर्ज आजता सब त पूर्ण छन् खान लाउन सब त पूर्ण छन् खान लाउन न त छ झन्झटै जान आउन न त छ झन्झटै जान आउना सयरगर्द गर्दछन् सुन्दरी बने सयर गर्दछन् सुन्दरी बने तरुण जोशीला ओज रूपमा तरुण जोशीला ओज रूपमा बदन फुर्तिला आसपासमा चहक उच्च छन् साँझ रातमा चहक उच्च छन् साँझ रातमा सरस गीत छन् गुन्जिँदै यहाँ गणित बिर्सिए आज पो किन गणित बिर्सिए आज पो किन गणित बिर्सिए आज पो किन सरर चल्छ हो त्यो हावा चिसो सरर चल्छ हो त्यो हावा चिसो किनकि आउँदै हो दसैँ र पो किनकि आउँदै हो दसैँ र पो किनकि आउँदै हो दसैँ र पो किनकि आउँदै हो दसैँ र पो